another vlog और आज हम स्पाइसी नूडल्स बनाने वाले खा के लिटरली उसके मुंह से आग छोड़ने वाले आ चुके दो दो पैक नूडल्स और जब हम लोग कट करने वाले कट तो भी है मुझे कटिंग एक मत बचाओ ना दूसरा लगता है तो गलत हो तो गाइस ये कितना अच्छे से पक रहा है देख लो इसका जो स्पाइसी वाला जो मसाला है ना भाई ये एकदम अच्छे से पक रहा है और इधर पक भी रहा है और इधर पीछे और भी चल रहा है वाह क्या सीन है पीछे और भैया और बहन का वॉर चल रहा है काफ़ी खतरनाक वाला एकदम चकास है भाई ये हाँ मसाला बहुत तीखा है भाई सबसे मेहनत से बनाया हुआ नूडल्स लिटरली बहुत स्पाइसी बना मैं थोड़ा सा टच करने के बाद ही फट के एक लाख छत्तीस निकल गया कितना ज़्यादा स्पाइसी है फट के एक लाख दो लाख छत्तीस निकल जाएगा ठीक है स्टार्ट ज़्यादा धुआं निकले कलकत्ता लिटरल सेवन है स्पाइसी बनाए केवल चाट दूंगा पानी लेना बाद में देगा ठीक मतलब मतलब है ला रहा है मेरा कैमरा मैन पानी निकल यार मेरे चैनल के अंदर एक और था वीडियो इसके अंदर मेरा हालत पतली हो गई थी खराब ये पानी खाने में भाई ये और लगती है भाई 都 h 吃。还有葡萄干。 है रिमोट खराब हो रहा है कितना अच्छा हेयर किया था सब करता तो छोटा मोटा हेयर स्टाइल निकल पहली फुर्सत पर निकल तेरे कोई जरूरत नहीं है con người là vì hết ban công tôi để không tùm lum bọc Mm. Real spicy, yeah? बाल तोड़ दूंगा बहुत स्पाइसी बहुत स्पाइसी नंबर